Pero también hay una consulta que más me gustaría contarle. Es sobre una mujer que vino embarazada de cinco o seis meses. Y me dijo, no sé qué hacer. Ya se me nota mucho. No puedo entrar en mi casa. Porque hasta mi padre me dijo, deja de comer, estás cada vez más gorda. Mi padre me dijo me mató. Mi madre me observa, me mira y no dice nada, hace así, me mira y hace así. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? No habla, pero hace así. Nena, estás muy gorda. Nena, como diciendo, ¿qué será? ¿Es gordura o es otra cosa? O cuatro meses y medio era algo así no, no sé qué hacer. En el trabajo nadie me dice nada porque soy limpiadora y trabajo siempre sola. No tengo problemas, yo una hora que no hay más gente. Está el portero, me da la llave, yo limpio En el trabajo no tengo, no tengo problema en mi casa, entrar en mi ¿Cómo hago para seguir entrando en mi casa cuando sea más grande mi barriga? Yo le digo, usted tiene que estar en su casa. No tiene otro lugar donde ir. No. ¿Sabe lo que yo gano? Me dio el número. Me dije, está bien. Con ese número no puedo alquilar nada, no puedo estar en ningún lado, no puedo ir a ninguna parte entienda. Pero, por favor, busque la forma de hablar con ese hombre, el hombre que plantó, que, plantó la semilla. Hable con él. No, fue un muchacho que embarcó, está ahora por Nigeria, por África, se fue con los petroleros, nunca un barco petrolero. casi seis meses viene para Uruguay. Pero no me quiso, nunca me amó. Y me dijo tranquilamente, es que lo nuestro es nada más esto. Me mostró la cama y nada más que no me pida otra cosa. Tengo mujer, tengo hijos, tengo otras cosas. A mí no me pida más nada. ¿Qué le voy a pedir? Cuando ya me... A mí me gustaba tanto estar con él. Me perdí. Esa es la verdad, me perdí. Esto sucede hoy, sucede muchas veces. Ella no sabe qué hacer, me viene a consultar qué hacer. Yo creo que si yo le preguntaría a ustedes qué hacer, ninguno podría dar una buena respuesta. Es difícil ser maestro, es difícil atender un consultorio, porque las preguntas que le vienen a un maestro no son las preguntas que se le hacen a cualquiera, son las más difíciles, las más difíciles. ¿Qué hago con mi marido? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con el nene que está con la droga? ¿Qué hago con el que está preso? ¿Qué hago? Cosas difíciles. No crea que me consulten a mí preguntas fáciles. Nadie me pregunta una pregunta de si es que el alquiler me van a aumentar 10 pesos o 20 este mes, entre seis meses. Nadie me pregunta. Porque eso, la lo saben por la estadística. ¿Cuánto va a venir el aumento? A mí no me preguntan. Preguntas fáciles jamás me vienen. Y cada pregunta, se la puedo asegurar, que también entre los dos sudamos. No sé cómo suda un espíritu, pero debe estar sudando a veces también. Cómo ayudar a la persona cuando es muy difícil. Yo creo que le aconsejé que ella se envolviera con mucho más trapos para arriba y con muchas más cosas para arriba, que sea más cuadrada, más cuadrada. Y, que al, mes que viene no le voy a cobrar nada a la consulta, no le voy a cobrar más nada. Que yo le voy a decir, que necesito un mes de tiempo. Ay, se va a notar tanto entre un mes. Bueno, yo digo, oh, usted no se está haciendo trapitos alrededor. Bueno, póngase más, póngase más, póngase más. Pues arriba. entró tan grande la mujer, ya tan, tan vuelta. Ya no era una muchacha, ya era una señora. Tantos, tanta ropa que se puso encima. Si fuera en verano, no sé cómo aguantaría. Dice, ¿tiene la solución? Sí, la tengo. Ah. Mire, usted le va a decir a su papá, porque es el más bravo, que usted conoció un hombre maravilloso, divino, que se fue por dos años a la Antártida, allá al fondo, allá abajo. Cuando él va a volver, se va a casar con usted. Traiga una fotografía de un cantor él, nunca, vio cantores, nunca vio nada, no, él nunca, nunca vio la televisión. Traiga la fotografía y muéstresela, este es Pero le puedo engañar a mi padre. No tiene más remedio que engañarlo. Porque pobrecito, si no usted lo va a matar. Si no lo mata, si, si lo engaña, lo va a vivir. Si no lo engaña, usted lo mata. Él nunca va a aceptar de que usted hizo tal cosa. Ella fue a hablar con el padre y le dijo que ella está embarazada de muy pocos meses, muy poquito. Después era prematuro la que que es ahora hace muy poco, de un muchacho que está en la Antártida, militar de la Antártida. Y él, ¿y es militar? Vamos a hablar con, bueno, el coronel. hablamos, Jarel, al lado de nieto. Lo hace venir. Está frente a un hijo. ¿Qué importa la Antártida? ¿Qué importa el ejército? Acá, un hijo adelante. Ella le dijo, no puede, porque un en contrato. Eso no se puede romper por nada. Y a la vez de allá no se vuelve hasta que no cumple dos años. Y con esas condiciones yo me arreglé con él y le dije que cuando él, cuando él vuelva me voy a casar y vamos a tener hijo. Tú aceptaste eso, sí. No me consultaste, no lo consulté. Porque él se iba. Voy a consultar si ya se iba en el barco. Bueno, ¿y qué fecha viene? Vamos por el calendario. Dos años. No puse la fecha del calendario. Increíble. Tres días antes, él muere, el padre. El padre muere. Ella entró en un sentimiento de culpa muy grande. Ya tenía un, niño, tenía un niño chico, todo lindo, todo hermoso. Entró con sentimiento de culpa muy grande, una depresión muy grande. Y vino a consultarme, dijo, maestro, yo lo maté. Yo no quise que llegara ese día porque yo no sé cómo enfrentar, no sé cómo enfrentar. No sé si yo en algún momento pensé que se muriera mi padre, no sé qué pensé. Pero él murió. Tuvo un infarto. Y murió. Esa mujer, yo me pregunté a mí mismo, si no hicimos mal haber engañado al padre que esto fue un castigo que recibimos todos, yo y ella. Eso fue uno de mis grandes motivos de mi cotolengo. Yo fui a, a pagar una culpa por algo lo que yo me sentí muy culpable también, por una muerte. Una muerte indirecta, una muerte indirecta. Yo no provoqué la muerte, pero sí fui también autor de esto, de, un engaño. Y eso me costó días, costó por 30 meses que fui. Y me hice perdonar por mí mismo esa culpabilidad que yo hice. Jamás conté eso, jamás lo conté. Jamás lo conté. Durante un tiempo yo ayudé a esa mujer con el niño. La ayudé. Nada que ver tú, nada que ver en la parte efectiva con ella, nada que ver. Hasta que apareció un hombre increíble, como si fuera de la Antártida. Se casó con ella. No era el padre del niño, por lógica que no era. Y se casó con ella. Y creo que fue muy feliz. Y ¿Cuánto meditamos juntos para que ella encontrara su camino en su felicidad? Pero puedo decirle que también los maestros tienen sus errores. Todos tenemos errores. Pero yo por mis errores yo pagué. Al contado rabioso 30 meses lo pagué. Día y noche. Estar al servicio de niños incapacitados. Y me sentí feliz cada noche y cada día que yo trabajaba, y ya me sentí feliz. Porque la verdad es cuando uno paga una deuda, se siente feliz de haberla pagado. La liquidó. Y yo no tuve ese sentimiento de culpa en, absoluto. Porque yo pagué mi deuda. Pagué mi deuda. Ustedes dirán, Dios me la cobró. No, Dios ni se va a acordar, ni sabe nada de mí, ni me conoce Dios. Nunca me escuchó hablar y nunca leyó mis libros. Nunca supo de mí nada. Dios nunca supo de mí. Aunque yo medito con Él, Él nunca supo nada de mí. Yo quiero estar con Él. Yo quiero sentir esa fuerza maravillosa que tiene la naturaleza, que, que creó la araña, que creó la cucaracha, que creó el león que creó al hombre. Sí, yo quiero estar. Yo quiero estar cerca de esa inteligencia maravillosa que evolucionó con el tiempo y cada vez más inteligente, más perfecta, más maravillosa. Lamentablemente el hombre va para atrás, pero su obra no. Su obra es gran creación. Hay más estrellas, hay más galaxias, todo aumentó. Dios progresó como Dios eso. Por eso, mis queridos amigos, todos tenemos un sentimiento de culpa, pero hay que buscar la forma de sacárselo encima. Como esa mujer que, estuvo frente a la muerte de su padre y no hizo, no movió una aguja, no vio nada para él, a favor de él. Yo creo que ella ganó después con el tiempo que se, haya, le haya ido ese sentimiento de justa sin confesarse, aunque se confesó conmigo nada más, aunque no fue una confesión, porque la vela trajo a la confesión, la realidad, porque habló con el alma. Es el momento cuando muestran la mano, en ese momento, en ese momento de paz que existe entre los dos, que no se habla, no hablamos, y tampoco no la miro a ella, yo casi cierro los ojos y miro la mano. Y si no veo nada, pero escucho y escucho y escucho. Toda una versión, una verdad, y que se la transmito. Porque en ese momento, el espíritu mío, hasta que habla con el alma de ella y le dice, ¿cuál es el motivo? ¿Qué has venido aquí? ¿Por qué has venido? Yo vengo porque estoy mal con mi marido. Yo vengo porque tengo un hijo que se droga. Y digo, señora, ¿te viene porque un hijo se droga? Ay, sí. ¿Quién se lo dijo? ¿Rosarito? Porque yo estuve en Rosario. No, Rosario no me lo dijo. Acá me Qué lindo. No interesa de dónde viene esa hermosa verdad que uno siempre va recibiendo. Eh, buscar que esa verdad que sirva, que esa verdad sirve para, para ayudar. Porque si no sabemos, no conocemos el diagnóstico, no podemos nunca curar a nadie ni ayudar a nadie. Jamás podemos ayudar si no tenemos un diagnóstico de verdad. Muchas gracias. como siempre, como siempre, voy a, dar una meditación. Cómo librarse de los sentimientos de culpa. Cómo sacar un sentimiento que nos molesta. ¿no? <coughs> el aguereth anoji, aguereth, la culpa, sacarse de encima. ¿Cómo sacar la culpa? Y entonces, la maestra alma Ahora a Hay que ponerle en pizarro. Ah, eres Anoji. Vamos a hacerlo para, para librarnos de culpa. Yo creo que cuando yo estaba en mi, forma de, sacarme la problemática de la culpa que yo tenía encima. Eso es una culpa de, consultorio, de buscar un engaño a través del consultorio, pero yo pensé que a través de ese engaño yo estoy salvando la vida y a ese engaño mató. Ese engaño fue que murió. No sé si murió por eso o no murió por eso. Yo me sentí culpable. Lo más importante es cómo uno se siente. Si es verdad o no verdad. Lo importante es que nosotros, cuando uno se siente culpable, eso es lo, que es la culpabilidad. Aguer es es sentirse culpable y tratar de no sentirse culpable, de sacarse la culpa y de buscar una solución con su alma frente a eso, purificarse en ese plan.